are watching Leon Guerrero TV. You get to hear me now. Dito ako ngayon sa Doña Jovita Garden Resort dito sa Calamba, Laguna. So ituturo ko kayo. Dito siya along uh, National Highway siya ng Calamba. Ayan. Tapos may ganyan tapos malaki yung parking na yan o, ah, may parking lahat yan parking and tapos papasok na tayo tapos may reception hi girls <laughs> Tapos, ayan siya. May mga kabayo. Pwede kang sumakay, may bayad at merong ano yan, parang soccer area. 300 for 30 minutes? Patingin. Kalesa. Ito yung rate nila. Anyway, makikita mo naman nyo naman to sa website nila. I-link down below ko na lang. Oh. Sabi niya, more parking this way. Baka ito na yung palaso. <laughs> Bawal tayo dyan, hindi tayo dyan. May private area din sila. Hindi <laughs> na po, bitter kami kasi hindi kami dyan. Parang pang makikiyaman, may yaman lang mga, mga ang, ang area na yan. Parang Hispanic type. <laughs> Oh, tapos may parking space pa din dun sa baba. Hello, donkey. Donkey, donkey, Annabelle. How do you mean the monkey did you see? Ah, donkey pala yan, hindi monkey. Susubukan po namin lapitan ng kabayo. Bilis! Oh no! Hindi no pala. How cute! The white vice ganda. And merong black vice ganda. Oh. Yeah. Yeah! po, muntikan na akong mamatay doon. <laughs> Ayaw niya sa akin kasi maputi ako. Dapat dun, sa, sa, yung sa maputi, sa maputing kabayo, mabait. Pero dun sa maitim, Maitim din ang puti. maitim din ako din. <laughs> so next na tayo. Next area. Tansihan. Parang siya na hami-hami lady. <laughs> Merong paakyatan na naman. Pacho Intramuros. Matataba siguro ang tao. <laughs> ano yun, Adi? Ano May joke siya eh. Ano yung pacho? <laughs> Tumawa kayo. Patio Intramuros. Matataba daw mga tao dun kasi pat Yo. oh, <laughs> ayan yan. Ayan yan. Peaceful move. O baka hindi tayo dito pwede. Sisipulan lang ulit naman. Ah, ito din yun. Ayun lang yung harap. Ah, yung kaninang harap. Ito yung likod. Ayan, no? We are now here at Lyceum of the Philippines, Intramuros. May event As you lang can talaga see, Ah, Japan mga event. Ay, dito nagdidibu, Abby, oh. So, oh, dito ka na magpakasal, Abi. Uy, may kalesa. May fountain si ate nagdidilig. agad-agad. Ayan o, oh, may chapel. Oo nga, yun na rin Dito lang tayo lumabas. Saan kaya yung hiking? Hi, Mia. <laughs> oh, dito. Pwede kayo magpakasal dito. Siguro 100 lang to. Marami kang ano, Yes. Dito na tayo sa Motai Valley. Motai. Valley Team. Sa Valley Team. Nandito tayo sa Motai Valley Team. Valley Team? Nasa Valley Team na tayo! Valley Team. <laughs> parking area din to. Ay, event place. Event place. Ganda. Dito sa Doña Vita, marami siyang pwedeng <clears throat> event area. So, mga, marami siyang event place. So, ito, another event place din to. Ay, may nagsasalita doon. Hindi ko alam kung siya. Pero hmm. ba, akit tayo doon mamaya. Saan? Sa panagin? ako. Tapos may mountain. Eh. Oh, eh, ano? May malaking something dun, oh. Uy, may grotto. May grotto sa taas. Ayun, oh, may mother, Mary. Baka yan yung hiking. Hindi kapag hiking na tayo. Hindi pa ako nakapag-sunblock. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Wala pa Ayun, no. Oh. May Mama Mary. Tapos may pool. May pool din dito sa taas. Ano ba yan? Wala Hello. Pero maliit lang. Kasi may maliit pang pool doon. Makikita yan. Pikak! May pikak! Kuru, kuru, kuru, kuru! Ayan! Oh. Tapos may extra space ulit dito. May stage. May garden. Para... Parang... Uy, may camel, tas may swing. So tayo doon. Uy, pag tayo, napagalitan nila pa pa. Oh, may mga camel. Tas may, ah, ito yung obstacle course. <laughs> may pa-obstacle course dito. Go, go, go, go! oh, ayan, ayan o. Oh. Obstacle course. Boy, sani, sani, sani, sani. Paay, paa. bye. bato, bye. bato, bato, bato, bato, bato, bato, Tapos, ayun o. Ayan, may monkey bar. Uy, meron pang ganun. Hindi ko alam dyan. Ayan. Ano yan? Ayan. Tapos, may ganyan. And, oh, ito pa, aakyat ka. Hindi ko alam kung kaya ko May log. Diyan katatawid. Tapos may camel. Camel na camel. Pet ng camel. Tapos si Papa Jesus. Ayun. Tapos si Mama, Mama Mary sa taas. Ayan. <laughs> Pwede ka umakyat dyan. Hiking sa taas. Doon na nag-end e ang ating tour dito sa loob ng Doña Hewita. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. Now hit my shop. Peace out.